assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar aziz yurtdoshlar vatandoshlar mana sizlarga bugun срочно bitta mashin sotiladi mana daiwa mates super mana mashinning zabadi bo'lib turishini qarang shum degan esa yo'q mana ko'ryapsizlar zabadi bo'lib turibdi mana mashin четко состоянияда mana ko'ryapsizlar просто жуылған жоқ hozir mana loy hozir o'zingiz bilasizlar uchastkada hamma yegin suvlash bilan o'rayapmiz shuning uchun u yer bu yer loy bo'lgan lekin aslida mashina четко zavodi bo'lish состояние balonlar salonlarni ko'rsat balonlar jonga mana ishlarini tushirayin mayli balon shunday o'zi ko'rinyapti mana balonlarni ko'ryapsizlar mana четко tishlari закройный состоянияda murojaat uchun telefon nomerni ayting 900 194 198 raqamga telefon qilasizlar narxiga keladigan bo'lsak 11 ming so'mon deyapti yana muomalasi bor telefonda podrobno gaplashasizlar dokument masalasi qanday qaysi oyga qadar bor oktyabrning oxirigacha dokumenti bor mana aziz do'stlar Moshinada ko'rdingiz, shum degan narsa yo'q. Qoidali ishlayapti. Ha, ko'ryapsizlar. Jummayib Muhammadboyning moshini albatta telefon qilasizlar murojaat uchun telefon nomer qo'yaman ekranga. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha.